en el Dicen por ahí que hoy se compra un litro, que no bebemos uno solo. Hagan la vaca que yo siempre invito, no sean tan lacras en los callejones de la Silsa y mitos que se prenden casi papo. En los callejones de la Silsa y mitos, mitos, mitos. Hay un lío prendido en el cerro, en la casa que queda a la vuelta. Hay un lío prendido en el barrio, pues tranquila que pa' allá voy. Hay un lío prendido en el cerro, si ninguno de los frenes me contesta. Hay un lío prendido en el barrio solito me llevo, no hay güey. Donde sí hay reglas, pero no hay ley. Donde los malandros se apoderan, no hay güey. Al menos que esté pendiente, montate y yo. No sepas conducir in the highway. Mamacitas en forma de cupcake paredes sudan, ya no hay aire. Una esquina olorosa, puro highway Yo creo que llego a mi casa en la tarde. Hoy no quiero discoteca, hoy yo quiero estar tranquilo y rumbear en chores y una chaqueta. Donde no importa si llego en camioneta, hoy me quedo rumbeando con pura gente boleta se va a aprender right now. Cómprate las de anís antes de que haya empezado. Hoy rumbiamos en la zona y dejo el carro estacionado. Y el que se quedó pegado, perro, se quedó pegado. Dicen por ahí que se compra un litro. Que no bebemos uno solo. Hagan la vaca que yo siempre invito. No sean tan lacras callejones de la Silsa y mitos Que se prenden casi papo En los callejones de la Silsa y mitos, mitos, mitos La salsa está malandrizada, bailamos con cualquiera, no creemos en nada eh, Al menos que esté acompañada En el barrio se respetan las jevas casadas pegadas. Aquí respeta mínimo una cachetada. Eh. Hay un lío prendido en el cerro. En la casa que queda la vuelta. Hay un lío prendido en el barrio. Tranquila que fallamos. Hay un lío prendido en el cerro. Si ninguno de los frenes me contesta. Hay un lío prendido en el barrio. Yo solito me llevo oh. Pídele una pieza al DJ que va a bailar contigo apenas le den play. que no le pare al volumen, la vecina no se quejan, ellas se vienen también. No voy, pídele una pieza al DJ, que va a bailar contigo apenas le den play. que no le pare al volumen, la vecina no se quejan, ellas se vienen también. La cruz está pegando en el cucu,